Nei, stopp. Jeg gjør ingenting. Er det noen av dere som har sett Totto? Nei. Det finnes mange vitenskapelige teorier om negativ energi. Altså, det var kjørt en øks i den radioen. Jeg tror ikke dere skjønner hvor langt unna alt vi er. Har ikke selv styr på hva du lever når du går i søvn. Svar meg, din heks! Jeg vet hva du har gjort.